Me llamo Leo, tengo 17, soy trans y esta semana me pega mi primer pinchazo. Va a ser de las últimas veces que me voy a ver así. Mi proceso recién va a empezar y aún hay muchas cosas que no digo, así que creo que este es un buen lugar para expresarme y para decirlo todo.